Salut, je m'appelle Getch. Euh, voilà, je fais des chansons en français. Euh, deux, de mes chansons ont été traduites en espéranto. Mon projet, c'est de faire euh, un album carrément en espéranto. Je ne sais pas encore exactement quand. Bah, j'aime bien l'espéranto. Pourquoi Parce que, surtout pour les gens que j'y rencontre, j'ai l'impression que, c'est une langue qui relie vraiment les gens les uns aux autres, les, uns aux autres selon des, valeurs qui sont très humaines et c'est un, peu, un peu comparable pour moi à la Rainbow Family, mais en, comment dire, en, plus concret, on va dire. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai à dire. <laughs>